آه، كنت بحش هون وانا عيال وانا ولد نعم، صغير عمره سنه وشهر هون بالبراكي يلا انقذتهم جوا الشظايا هون وانا <laughs> ولد صغار اثنين نعم، ولد وبنت راحوا لبيت وليد ايش نفذوا؟ نفذوا صاروخ فراغي الارصاد الخنازير الكلاب عندها الله يقلعهم عنا إيه، ما اجت بزفت